магниттик бороон болбогон учурда деле жер шаарынын айрым аймактарында магнит жебесинин багыты жердин магнит талаасынын сызыктарына дал келбеген учурлар байкалат мындай аймак магниттик аномалиялуу аймак деп аталат мындай аномалиянын болушу ошол жердеги темир кенинин көп болушу менен түшүндүрүлөт магниттик аномалияны изилдөө руданын бар экенин маалымат берет эң чоң магниттик аномалия бул курс магниттик аномалиясы күндүн үстүнөн ааламга зарядталган бөлүктөрдүн агымы ыргытылат өзгөчө кубаттуу бөлүкчөлөрдүн агымы күндүн жарылуу кубулуштарында пайда болот башкача айтканда күндүн активдүүлүгүндө бул бөлүкчөлөр пайда кылган электр талаасы жердин магнит талаасы кыска мөөнөттү өзгөрүүгө дуушар болот бул учурда компастын жебесине дагы катуу таасир берет бул учурда магниттик бороон пайда болот тажрыйбалар көргөзгөндөй магниттик бороон жердеги баардык тирүү жандарга адамдарга да таасир этет